Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o vídeo da coleção da banda Catedral, cedido pelo Carlinhos Júnior. Curtem aí, valeu, aquele abraço.